ولو اعطوني كنوز الأرض رح قلن حرية وبس رح قلن حرية وبس تعرف شو؟ شو؟ جاي عبالي اعمل شي شي مثل شو؟ هيك شيء جا على بالي اطلع ايه اطلع تطلع لوين بدك تطلع؟ لك اخي اطلع مثل هالعالم مو عم تطلع جا على بالي اهتف هي هي بدي اهتف ايه اخي انت هاتف شيء طالع شيء قبل هالمره؟ لا لا شو شو مفكر الشغله شوربا يعني هالعالم اللي عم تطلع اكيد اخذه شيء عامله شيء ما بصير هيك اخذه شيء شيء مثل شو؟ حبوب هلوسي حبوب هلوسي حبوب هلوسي قرب قرب قرب عنا بكل النكهات بي بي سي عربية جزيرة فرانس 24 اطلع شو اطلع؟ مو معقولة والله دخيلكم